Buenas tardes. Bueno, porque que tomé doble juego de mañana acá, en semejante bosque. <laughs> lado disfrutar de la naturaleza alrededor. Así es, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos, sigan, sigan, avancen, avancen. Thank you. Adios. Adios. Thank you.